عليكم اصدقائي رجعنا لكم في فيديو جديد مع اخوكم عبد الله والله هذا الفيديو اكل معي تقريبا نص ساعه انا اختصرته سويته 3 دقائق قصيته يعني بتمنى تشاهدوا للاخير وتحطوا لايك وتشتركوا بالقناه ومشاهده ممتعه فيديو قوي ها شاهدوا للاخير